За what's up guys Баяр Brothers-ийн дараагийн фитнес дугаар тавтай морилцсон уу? Энэ удаагийн дугаар та бүхэндээ гэртээ хэрхэн цээж хөгжүүлэх талаар та бүхэндээ заах гэж байна. Баяр Brothers. За өнөөдрийн дасгал маань ялангуяа цээжний дасгал учраас таны ачаал бугуу болон тохон дээр маш ихээр очих болно. Тийм учраас одоо гимтлээс өссөн сэргийлэхийн тулд бүгдээрээ бугуу болон дохоогоо маш сайн олж өгөх хэрэгтэй. За ингээд богино хугацаанд бүгдээрээ таслаа илүүсээс өмнө бугуугаа тохоогоо салаачлаа. Одоо ингээд бүгдээрээ тасгалдаа орцгоё. Эхний дасгал маань юу вэ гэвэл одоо elevated push up буюу одоо таныг гадаргуун дээр хөлөө тавьж одоо ингэж доошоо арснаар таны одоо бүх ачаал таны дээдлийн цэж upper chest руу очих болно. За одоо бүгдээрээ elevated push up-ыг хийцгээе. Та хэрвээ танд хөлөө өргөх зүйл байхгүй бол та гэртээ байгаа одоо санал юм уу буудан дээрээ хөлөө тавингаа хийх боломжтой. За бүгдээрээ elevated push up 15 удаа хийцгээе. За 15 удаа elevated push-ups байлаа. Дэлхийн сэжний булчинд ордог байгаа. Энэ болохоор таны одоо фитнес дээр хийдэг одоо bench press-тэй төстэй. Гэтэ нэг та bench press байхгүй одоо фитнес явах боломжгүй бол гэртээ ингэж орлуулан хийх боломжтой байна шүү. За бүгдээрээ дараагийн тасалд орцгаая. Дараагийн тасал маань deep push-ups байгаа. Энийг та сандал 2 сандлын тусламжтайгаар хийх боломжтой. Энийг болохоор та фитнес дээр одоо 2 кабелаар ингэж татад сэжнийхаа тойргийг одоо томсгодог бол одоо энэ удаа гэртээ та хийх боломжтой байна шүү. За бүгдээрээ эцгээе. Юу хэрэгтэй гэвэл танд энэ 2 сандал Энийг та та гэртээгаа буудан дээрээ хөлөө тавиад хоёр сандлаа урдаа тавьж агаад хамгийн гол нь амьсгалж өг хэрэгтэй. Яг ингийн амьсгалаараа. Хамраар амьсгаа аваад амаараа гараа шүү. За ингээд deep push up 20 удаа бүгдээрээ хийлээ. Энэ тасалбай нь та энийг хийж явах явцдаа одоо цээж чи 20 тал руу сунгаж өгж байгааг та мэдрэх болно. За одоо бүгд эсэх хугацаа 15-аас 20 секунд амраад дараагийн дасгалд орцгоё. За дараагийн дасгал байна юу вэ? Bench dips. Буюу одоо таны 3 толгой одоо цээжний одоо доотлын одоо тойргийг одоо сунгаж илүү одоо зөв хэлбэрт харагдуулах чинь туслах дасгал байгаа. Гэтэ энэ дасгал маань ялангуяа таны 3 толгойроо их чиглэсэн байх болно. За бүгдээрээ Bench dips 20 удаа эзгэе. Мөн та сандлан дээрээ болон диван дээрээ гараа тавьж агаад хөлөө ингэж барьж агаад доошоо За бүгд тэ 20 удаа bench dips хийлээ. Одоо бүгд тэ 30-аас 30 секундын амралт аваад дараагийн session таслуугаа орцгоё. Дараагийн таслуу нь combo push up байх болно. Тэр нь юу гэх юм бол та diamond hill press энгийн push up руу шилжих сонирхолтой байгаа. За дараагийн таслал маань combo push up Diamond-аас энгийн сонирхолт. Энэ юунд орох юм бол таны одоо гурван толгой болон цэежний доотлын тойрог болон дотор хэсэг рүү орох болно. Тэгээд энгийн push up-ын үйл ороход таны мэдээж 3 толгой, 2 толгой. Тэгээд таны нуруу цээж рүү орох болно. За. Combo push up 12 удаа. Эхлээд diamond ийм байлгаад гараа гурвалжийн хэлбэртэй байлгаад тэгээд цээжрээ доош. Хм. Гэхдээ сэлж өгнө. Хөөе. За сүүлийнх нь дээр. Аа. За. 12 дэх combo push up байла. Энэ болохоор маш үр дүнтэй тусгал. Цэвчний. Та нэг дор 3-аас 4 булчингаа зэрэг ашиглаж гин гэсэн. За бүдрээс хугацаанд амраа дараагийн тусгал руу орцгоо. Та дасглаа хийж явах дорсны сетэ сет рүү орж явах хугацаанд өөрийгөө одоо амрахаас битгий айгаарай амарч иж та илүү хүчтэй болон болцсон чи илүү томрох болон бас зөв хэлбэртэй болох болон та амархгүй одоо ингээл өөрийгөө хүчлээл одоо хийгээд ах юм бол одоо болцсон чи илүү хурдан цусаж эхэлдэг. Тэгээд дайрн та одоо өөрийнхөө өссөн үр дүнд тийм хурдан үрчдэхгүй гэсэн үг. За бүгдээрээ нэг 20-оос 30 секунд амарцгаая. За бүгдээрээ дараагийн засал маань юу вэ гэвэл archer push up монголоор одоо бараг одоо харвач сүнэлт гэсэн үг гэж ойлгож болно. Яг нэг нэг тал руугаа энэ юунд орох юм бол таны Тэрний гар дээрээ сунаж байгаа юм шиг импактыг та цээж нэрээ явууч холно. Одоо 5 5 удаа баруун талын цээж, зүүн удаа 5 5 удаа зүүн талын цээж гэх мэтэр. За өдөрөө энэ пушап эцгээ. За. Энийг хийхин тулд гараа та мөрнөөс илүү хол хэмжээний зайтай бариад цээжээр ууршилж өгөөд нэг тал руу олж өгөх хэрэгтэй. За өдөр орон талаас эхэлцгээе. Хоёр Podchodzę na się. Tak. Wyr. Oro. Dziuru. За. За ингээд 5 5 дагийн орчер пуш ап байла. Энэ дараа хамгийн сүүлийн тасалт руу орох болно. Та хэрвээ надтай хамт одоо энэ таслыг ингээд алдахгүй хийж байгаа бол та өөрийгөө одоо дунд дундаас дээш төвшний кальцинкийн төвшөнд байна гэж ойлгоорой. Тэгээд дараагийн дасгалуугаа хамгийн сүүлийн дасгалуугаа орцгоё. Ийм мэдээж та бүхэн бол надад айгүй бас төвчээр шаардсан дасгал байх болно. Тэр нь юу вэ гэвэл typewriter push up буюу одоо та босхгүйгээр 5 5 цайны арт шиг байрал аваад босхгүйгээр хөдөл рүү хөдлөх байгаа. Энэ болохоор таны цэжийг сонгож өгнө. Тэр нь илүү тесвэртэй болгоно гэсэн үг. Мөн адилхан байрал аваад бүгдээрээ слошо дөрөв тав зурга талаа нэр ис а хараа за ингээд 10 удаа type 2-оор push up байла Ингээд та хэрвээ ертөнийг одоо ихэд дууссан бол та минь өөртөө нэг 2-оос 5 минутын хооронд хамралт өгөөд дараагийн раунд эхлүүлээрэй. Энэ даслыг та 2-оос 3 удаа раунд эхнээс нь бүтэн давтаж хийснээр таны тэр өдрийн чинь фитнесийн одоо рутиныг тэр чигээр хангаж чадна гэдгийг баталж байна. За бүгдээрээ ингээ дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Эрдэн байлаа. Who the hell is by, by, by Brothers?